Come si dice, coccinelle in corso. Andiamo subito a nota BDLC per vedere tutti i nomi cinzati. Tac. Didia, potete vedere che esistono 34 maniere sfarenti di nomare il nostro mignocolo. E 34 maniere e assai, come i visto, nazionalisti e territoriali. Potete vedere che il nome più sparto è Bulabulela Bulabuleda, che si ritrova 22 volte. A questo nome si pone ne aggiunga Bulella, che pari sei orti, e Boleruccia, che pari una volta. D'altronde, bulla Bulella è a ripetizione di Bulla di Bulella, una seconda volta. Bulla più Bulella, fusione bulla Bulella. È una cosarella che bola, che è biluccia. Sta bulla Bulella è presente nella maggior parte di Corsica, a metà dell'isola adopra su nomi. Veni dopo Ciriola cinzato tredici urti, in cismonte. E ci a metà parola cinciriola cunella. Ecco dunque i due maniere principali di chiamare eh, l'ignoculo, bulabulela, ciriola. Pudemi vidula dopo tutti i nomi che tagli un verso religioso e so numerosi, tra noi e dodici. Ciriola e cinciriola, cacavela se un nome ha un rapporto com o Cacavelo, gallina di Usignori, Madunina, Pizzoni di Santo Giovanni, San Martino, Santa Lucia, Mumu di Usignori, Mumu, Mumu, e Cunelo, tutto Mumu, Mumu, sono scemi in certi paesi. La leggenda dice che Cula, in Calenzana, chiamano i suoi zitelli, i suoi violi così, Mumu, e Trovani normale stu nome. E anche bello. Calenzano. Mumu. E forza, signorella e sposatela si pone pidia all'uso religioso. Dopo c'è due nomi che parlano di iso ali, di uso mantello. C'è Capitu Mantello e Sciacu Mantello. E poi ci sono tutti gli altri manieri, sette maniere quantunque. Bella viola e viola, cacarinetta Poesia Cardarina, Catalina e Catalinetta, Ciattariola, Cucciarella d'Oro, Fagianella, Fiola, Tiocullò, Induinella Mulinella, Forza in lei a Quisuali, Pronicella, Rudanello e Ruinello. Anco in altre lingue a Bula Bulela porta nomi religiosi. La Bête au bon Dieu in francese, e, per altre lingue, tocca di modo più preciso a Vergine Maria, Ladybug in inglese, Marichetta in spagnolo, Mariuccia, Marinkafer in alemano, nein, nein, nein, nein. Riningran in amazir, che vuol dire Maria di Campi, sta socio con Maria venaria di zeti punti a certi bulabulelli, liati ai zeti gioi e ai zeti dolori di Maria. Alors pavulta a mumu. Forza qui, « mumu vole dire mamma, mumu u signore a mamma u signore a Vergine Maria. Et tac! D'altronde, bula bulela, bula bulela, porta pareti nomi augurativi, pareti nomi positivi, par chi eh, a simbolica di bula bulela e a rinascita, porta a primavera e a natura qui rivene compio l'inguerno, ecco, Cisemi, Semi Salvati. Dunque, da Ritena, tutti i nomi strani sono in Cismonti e Mumu!